Ha ha ha! 頑張れ素材は十分ですおおかわいい素材は十分です真の姿私はもうずっと長いこと耐えてきたから光の影の中できるのにいつでも集中して の風に集中しておおかわいい刀を抜かれました 刀を抜かれま それ。